Hallo, mein Name ist Matthias Link und ich bin der angehende Europameister 2017 mit Blue Eyes White Rang Deck. Die Karte ist so gut, dass die keiner auf dem Schirm hat. Ich kann es nicht verstehen, ist so dreimal erlaubt. Äh, ich spiele sie trotzdem nur einmal, Smuggle Sturm. Jo, ich bin Schattenspieler und ich habe heute getoppt. Also, zu Beginn, ich spiele dreimal den, Standard, dreimal den, dreimal den, dreimal den, Dreimal, beste Karte. Standard, dreimal, so gut. Auch total Standard, dreimal Strike. Auf Meter habe ich keinen Bock. Deswegen spiele ich Ghost Trick. Das ist ein Deck, das spiele ich, weil mir diese kleinen Geister einfach so dermaßen gefallen. Ich finde die so niedlich. Ich bin auch extremer Halloween-Fan, deswegen spiele ich das Deck. Kommen wir zu den Barrieren. Mega geil, kam immer gut. Top-Karte, beste auf jeden Fall. Dann drei tollkühne Gier, einfach super. Ich hatte Minimum immer zwei Starthand, beste Karte. Jo, da hat man die Steine und <laughs> ja, die habe ich mir geliehen. Habe ich mir reingeholt, spiele ich sonst nicht. Die auch. Ja, und die auch. Emptiness habe ich mir auch rangeholt, die 2 Euro. Ja, und magische Störungen habe ich mir auch leihen müssen, weil ich die letzten 35 alle weggeschmissen habe. Kommen wir zum Zaubergarten. Dreimal Topf, Total schlechte Karte. Entweder banishst du alles, was wichtig ist, oder du ziehst einen Topf nach. Einfach scheiße. Ich würde sie rausnehmen. Ja, dann kommen wir zum Side-Deck. Da habe ich ähm, dreimal den Cosmos Cyclone. Beste Karte, die habe ich in jedem Second Match reingeboardet. Nicht einmal gesehen. So, war schön das Deck-Profile. Äh, möchtest du zum Schluss noch irgendwas Wichtiges sagen? Ja, also ist das beste Deck zurzeit, auch wenn ich nur verloren habe. Der Würfelwurf entscheidet und sonst hätte ich eh gewonnen. Hätte ich Topf öfter gezogen oder einfach mal mein Rageki gezogen. Wenn ihr da <laughs> Sohn von Judge nicht so dumme Fehlentscheidungen gemacht hätte, dann hätte ich auch viel öfter gewonnen. Also eigentlich hätte ich ja gewonnen, wenn der Gegner nicht Raigeki getopdeckt hätte, aber so ist es halt leider nur Top 4.